Россия всегда шла нам навстречу. Нет сегодня ни одного вопроса, который не решили. Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин, не получится. В 2020 году не он меня атаковал, вы видели вот тут по периметру. Не Россия, а Россия протянула нам руку. А нас оттуда долбали. А ничего хотели. Они хотели лишить нас и независимости, и суверенитета одновременно. Поэтому, ну что тут говорить, просто на злобу, еще один раз. Не получится у них разорвать наши отношения. Они будут только укрепляться. 19 декабря Беларусь посетил президент России Владимир Путин. Вообще новость о рабочем визите российского лидера в Минск вызвала большой резонанс. В белорусской столице по традиции готовились как можно теплее встретить зарубежных гостей. Российская делегация была представительной, а на переговоры аккредитовалось около сотни журналистов. Им бы заняться теориями заговора, почему вдруг Путин решил приехать к Лукашенко впервые с 2019 года – но Лукашенко еще за несколько дней раскрыл всю конспирологию переговоров и отбил у них этот интерес. А вот по другую сторону западной границы, наоборот, настолько увлеклись конспирологией, что, похоже, даже впали в истерику. Тревожный визит, забойство Путина у Минску. Путин едет утягивать Белоруссию войну. Кремль мкнется установить контроль над Белоруссию. Путин едет, как потешить самолюбство Лукашенки. Вы серьезно? Хорошо. Если кто-то до сих пор считает, что белорусско-российские отношения – это исключительно про газ, военное сотрудничество и чье-то самолюбие, давайте разберемся, почему на самом деле Владимир Путин прилетел в Минск, о чем договорились президенты и стоит ли Беларуси опасаться потери суверенитета. Все знают, что Россия была и остается основным торгово-экономическим партнером Беларуси. В этом году объемы взаимной торговли между странами должны превысить 40 миллиардов долларов. И что самое интересное, Россия 80 раз больше Беларуси по территории. Ее ВВП измеряется в триллионах, но наш товарооборот мы делим практически поровну. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Западные санкции лишь сблизили оба государства и экономически, и политически. 4 ноября 2021 года Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали 28 отраслевых союзных программ, так называемые интеграционные карты. Они касаются единой политики в кредитно-финансовой банковской сферах, единых принципов налогообложения, общих подходов в промышленности и сельском хозяйстве. Тогда же были приняты дополнительные решения по созданию объединенных рынков нефти, газа электроэнергии и транспортных услуг. Главы государств подписали обновленную военную доктрину союзного государства и концепцию миграционной политики. Не кажется ли вам, что когда на Западе рассуждают о белорусско-российских отношениях, то что-то упускают, либо специально не договаривают? Да, кажется, все это скучно. Программы, налоги, услуги, кто захочет в этом разбираться? Никто не задумывается, что одно неприметное соглашение может изменить жизнь обычных граждан. Даже налоги, соглашение по косвенным налогам, оно в конечном итоге будет касаться очень большого пласта людей. Почему? Потому что в соглашении по косвенным налогам зашита проблема обратного акциза получения обратного акциза нашими НПЗ. Это проблема налогового маневра в нефтепереработке России, ну, с которой мы бьемся, по сути, с 2014 года. Решая проблему налогового маневра, там уже она разделяется эффект на две части. Это эффект для бюджета. Бюджет, дополнительные ресурсы, это возможность повышения зарплаты пенсии. И проблема решается для наших НПЗ. Это занятые плюс все э, смежники, скажем так. Беларусь и Россия формируют единую промышленную политику. Заняли совместными разработками в микроэлектронике создают единый энергетический рынок. Все эти вопросы нельзя решить за один день даже при наличии политической воли на самом высоком уровне. Бюрократические процедуры, нерасторопность чиновников на местах и их боязнь ответственности ох как тормозят интеграцию. Настойчивость белорусского президента и понимание российским лидерам всей ситуации все-таки помогли поставить точку по многим вопросам. Александр Лукашенко в 2021 году приезжал в Россию пять раз. В этом году его визиты стали чаще. В гостях у Владимира Путина глава государства побывал семь раз. Вы снова видите в этом некую конспирологию? При таком объеме сотрудничества очень много вопросов, которые требуют постоянного административного сопровождения на высоком или на самом высоком уровне. Правительство занимается этим практически чуть ли не каждый день. Каждый, почти каждый день. А, э, объем колоссальный. Они много очень сделали. Нам остается только ну, какие-то точки расставить надо. Но а, это нужно делать постоянно. Мы должны были скоординировать наши действия для того, чтобы сработать так, как сработали, вот как сказал президент, подвели итоги этого года. Получилось. Но вообще, наверное, кто-то завидует, что мы с Владимиром Владимировичем часто встречаемся. Может, кто-то и хотел с ним чаще встречаться – ну, он открыт для этих встреч, только поводы и причины нужны для того, чтобы встречаться. Это я цитирую его, когда он отвечал Зеленскому. Поэтому успокойтесь, все будет нормально. Мы просто так праздно время не проводим. Хотя находим час-другой для того, чтобы и отдохнуть. Почему же в этот раз не белорусский президент полетел в Москву, Питер или Сочи, а Владимир Путин посетил Минск впервые с 2019 года? Просто главы государств так договорились. Не стоит искать подвоха или додумывать. Вот действительно, просто так договорились. Поймите, все фантазии сторонников теории заговора можно было бы обсудить за обычным телефонным разговором. Для этого не нужны большие делегации, ковровые дорожки, ночные перелеты – Сегодня, как заявил Александр Лукашенко, фактически определяется будущее белорусского и российского народов. Такова реальность, и здесь нет ни капли пафоса. Беларусь и Россия вместе смогли не только выстоять, но и найти возможности для развития своих экономик, притом неожиданно для всех, и прежде всего для тех, кто создавал им эти сложности. Александр Лукашенко встретил Владимира Путина прямо в аэропорту, и оттуда они вместе направились на переговоры во Дворец независимости. Причем не только в одном кортеже, но в одном аурусе – Дальше было еще интересней. Как правило, переговоры президентов проходят сперва один на один, а затем к ним присоединяются делегации. Мол, сначала нам надо договориться, а затем поручить правительствам реализовать все это – в этот раз было все наоборот. Сперва переговоры прошли в широком составе. Главы государств как будто бы заслушивали доклады от своих министров о проделанной работе и тут же озадачивали их новыми поручениями. Обратите внимание на рассадку. Обычно президенты и их делегации сидят напротив друг друга. В этот раз Александр Лукашенко и Владимир Путин сели рядом, а члены правительства и министры вокруг них. Через два с половиной часа главы государств продолжили встречу, уже один на один, в кабинете у белорусского лидера. Никто не скрывает, одной из тем переговоров стала энергетика, и это вполне логично. Беларусь разве производит газ? Нет. Или в Беларуси добывают достаточное количество нефти, чтобы загрузить свои НПЗ? Тоже нет. И дело тут даже не столько в объемах, сколько в ценах и реализации нефтепродуктов. Беларусь не просит скидок или низких цен на энергоносители. Ее пожелание всегда было только одно. У белорусских и российских предприятий должны быть равные условия для работы – по заявлениям президентов решения по этим вопросам приняты. Правда, пока без особых подробностей. Все договоренности в ближайшее время должны быть закреплены на уровне правительств. Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Э, я думаю, что мы сейчас с э, Александром Григорьевичем э, вдвоем, когда с глазу на глаз беседовали, будем считать, что все основные параметры в том числе и параметры такие чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы. Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная э, для нас. Россия очень много помогает в этом плане. Скажу только одно, мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка, концепции и ценообразования на ближайшие три года. Дальше. Никто не скрывает, что еще одной темой переговоров в Минске стало военно-техническое сотрудничество, а точнее вопросы безопасности и обороны. Давайте будем откровенны, сможет ли Беларусь в одиночку, без России, защитить свою независимость? Да, в республике разрабатывают новейшее вооружение, мы рассказывали о нем в предыдущих выпусках, модернизируют вооруженные силы, но не будем строить иллюзий, у каждого свои возможности. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и самое главное, э, комплекс «Искандер», который вы также, пообещал полгода назад, передали э, нам. Вы только что затронули очень щепетильную, аккуратно затронули тему, но не мы ее, правильно, авторы по подготовке и тренировке наших экипажах, способных вести специальное э, вооружение и специальные боеприпасы. Э, должен вам э, сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи. Э, способны управлять этими самолетами, несущие специфические боеприпасы. Однако не нефть и газ. Ракеты и самолеты были главным вопросом переговоров, а промышленная политика. И если раньше президенты обсуждали ее с точки зрения тактики, то теперь для них была важна стратегия, взгляд на перспективу. Все-таки экономическая безопасность союзного государства – это тот лейтмотив, который определяет будущее Союза. Каждая программа доложена президентом. Было их принципиальное поручение, что если что-то кого-то не устраивает, мы туда это не тащим в согласованную программу. Это позиция нашего президента, президента России, поэтому никаких, э, скажем так, псевдополитических разногласий сейчас э, в этих программах нет. А если у нас будет сильная экономика, если у нас будет единое экономическое пространство, то наш суверенитет от этого только усилится. Эти Э, программы ни в коем случае не затрагивают независимость, суверенитет ни Беларуси, ни России. Многие у нас тут начинают шептаться, когда чего-то не получается договориться, что Россия ставит неприемлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говоря, При всех сложностях, если Российская Федерация, руководство, хочет строить отношения с суверенным, независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное независимое государство, но очень близкое, очень надежное, где все русское от языка до российских традиций свято чтится, мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы – государство, суверенное и независимое. Но мы никогда не будем врагами России и никогда косо в сторону России смотреть не будем. Это самое близкое нам государство, самые близкие нам народы. Я думаю, пока мы с вами у власти, будем такой тенденции придерживаться. Если бы было иначе, было бы как в Украине. Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Минске продолжались около 9 часов. Да, это не только официальная встреча. У президентов была возможность обсудить все с глазу на глаз во время совместного переезда из аэропорта во Дворец независимости, неофициального ужина и обратной дороги в аэропорт. Причем, как выяснилось, главы государств решили прогулять прием во Дворце независимости. В итоге в Большом банкетном зале делегацию угощал премьер-министр Беларуси. Все дело в том, что Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на настоящий белорусский ужин к себе домой. Российский президент улетел из Минска уже после полуночи. Наверное, переговоры были действительно продуктивны, а решения первых – долгожданные. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.